Здравствуйте! С вами снова я, Юлия Врублевская, а это значит только то, что вы смотрите новый выпуск рубрики «Простой португальский». И сегодня мы с вами поговорим о сокращениях и общении в чате в португальском языке. Почему эта тема настолько важна, нужна и вообще почему об этом стоит говорить? Ну, во-первых, потому что у каждого из нас есть мобильный телефон, и в любом случае рано или поздно вы начнете чатиться, вы начнете переписываться с португальцами или там с бразильцами э, на Фейсбуке, в Инстаграме, в WhatsApp, и вы увидите, что люди используют совсем не тот язык, который вы могли учить, э, допустим, с преподавателем или который вы могли учить на моем курсе «Простой португальский». А, Почему? Да, и это может быть шоком, потому что вот, допустим, э, неоднократно мои ученики, когда едут в Португалию, потом возвращаются и дают мне какой-то фидбэк, что у них получилось, что у них не получилось, говорили и на португальском. Очень часто люди говорят, Юля, я слышала какие-то странные фразы, да, странные слова, например, «тоу», «таш», что это вообще такое, что это за слова, мы такое не проходили и так далее. Почему это происходит? А, происходит по двум причинам. Первая причина, если вы внимательно смотрели а, все а, предыдущие выпуски данной рубрики разговоров о португальском, вы знаете о том, что в португальском языке существует тенденция упрощения и сокращения. То есть есть языки, Допустим, я могу русский язык в эту категорию отнести, где чем больше слов ты накидаешь, да, чем больше там причастных и причастных э, э, оборотов, то э, тем лучше как бы из-за умного сойдешь, да, то есть больше там накидал, как-то сделал сложную фразу, там выкрутился так, так, так, показал, и это очень круто, это очень классно. Португальский — это абсолютно другой язык. Здесь чем проще, тем лучше. Вот есть у вас огромное предложение с подлежащим, сказуемым, там, дополнениями, определениями и так далее. Чем больше вы слов повыкидываете — тем лучше, да, тем проще. То есть язык идет по пути упрощения, что очень прикликается с португальским менталитетом, с подходом, э, который люди, то есть португальцы, местные жители, имеют к жизни, к работе и так далее. То есть все упрощается. Это первая причина, почему мы здесь будем говорить с вами о сокращениях, аббревиатурах и так далее. Это видео мы снимаем при поддержке сети супермаркетов Mixmark. Mixmark – наши продукты в Португалии. Ну что, предлагаю пойти и проверить, как же называются наши продукты по-португальски. Вы готовы? Ну что ж, вам ушла! O refrigerante. A cerveja. причина кроется в интернет какой-то революции, да, мобильных телефонов. Наверное, в Португалии это произошло плюс-минус там в 2000-х годах, когда люди начали переписываться, да, то есть по телефону отправлять смс и на тот момент, как и во многих странах мира, нужно было за них платить. То есть платить там за знаки или у смс был определенный объем максимальный, который, если вы превысите, то нужно платить больше, это там уже переходило в ММС формат и так далее. То есть, в общем, была реальная финансовая <laughs> и практическая необходимость сокращать слова, да, чтобы платить э, меньше, да, то есть писать меньше и был более какой-то компактный объем. И это у нас а, осталось до сих пор, хотя уже никто не платит там ни за смс, ни за ммс, нет ограничения по количеству знаков а, в смс-сообщении, уж тем более там в WhatsApp, на Facebook и так далее. Пиши сколько хочешь. Но вот эта вот характеристика осталась, и особенно она присутствует среди молодежи, конечно, да, которая считает, что это очень круто, там писать какими-то аббревиатурами, сокращать слова, но я вижу это и у взрослого населения у меня очень много знакомых, которые вот так вот пишут и максимально сокращают. Как может происходить сокращение? Когда вы приедете в Португалию и начнете жить здесь уже, вы начнете видеть определенные шаблоны, то есть каким образом происходит сокращение, и, собственно, сегодня я вам все эти шаблоны покажу, ну или большинство из них. Но чтобы вы в целом понимали, как это происходит, чаще всего берут некое слово, например, слово «контигу», да, «с тобой», и просто выкидывают все гласные. Да, и получается вот такое слово. То есть было «контигу», а стал набор из согласных. То есть вот по такому пути э, идут часто самые употребительные слова, например, глагол «эштар», просто выкидывают две первые буквы, и он превращается в глагол <laughs> «тар». Вот поэтому, когда вы слышите «тол», «таш» и так далее, это глагол «эштар». То есть, получается, две первые буквы просто выкинули, и опять же, это очень употребительный глагол, поэтому постоянно это будет у вас на слуху, вы будете это слышать или видеть, если вас с кем-то переписываете подписываетесь в чате. То есть вот по таким двум схемам это э, происходит. Либо сокращение частичное слово, как э, в случае глагола штар, либо просто выкидываем все абсолютно а, гласные из слова и сжимаем а, оставшиеся согласные там до двух-трех или сколько у нас их получится. Вот таким образом это выглядит. Конечно, это будет вам важно и нужно только тогда, когда вы непосредственно будете жить в Португалии, общаться с португальцами, потому что если вы учите где-то португальский язык в другой стране, то, понятное дело, вы будете говорить и писать правильно. Вас будут учить, и я это учу, допустим, в своем онлайн-курсе «Простой португальский», полное написание, корректное каждого слова и так далее. Тоже очень важно понимать, потому что эти сокращения вы не можете использовать, допустим, я не знаю, там в португальской школе в каком-то сочинении. Это сразу будет грубейшая ошибка, потому что корректному, правильному языку это вообще никакого отношения не имеет, то есть к формальному языку. Это неформальный язык, неформальный, разговорный, чаты, сообщения, переписки и различные сокращения. Ну что, вы готовы? Давайте посмотрим, как это работает и как в португальском языке можно слово из 10 букв сократить до <laughs> двух или до трех. Ну что ж, давайте посмотрим, как это работает на конкретном примере. Вы готовы? Тогда приглашаю вас посмотреть на экран. пожалуйста, работай тут до 6 и 5 минут осталось. Напишу Альфредику. Ай, Альфредик, моя любовь. творческая новогодняя зарисовка, и вы поняли а, разговор между нашей работницей а, офиса и Альфредиком, и поняли, каким образом происходит сокращение вот этих а, слов а, в португальском языке до аббревиатуры или просто буквально до одной-двух букв. Это просто нужно знать, и иметь в виду, э, будете ли вы это использовать или нет. Тут как бы все зависит только от вас. Я сторонник того, что нужно знать все, да, и мат, и формальное, и неформальное общение, и жаргон, и различные региональные слова, а использовать их только по необходимости и если того требует ситуация. Надеюсь, вы разобрались с тем, как можно сокращать слова и чатиться в португальском языке. Это вот такое небольшое резюме всего того, что я хотела сказать. Очень рекомендую посмотреть предыдущие видео, потому что там вы найдете для себя наверняка очень много какой-то полезной информации относительно как разговорного португальского языка, так и подхода к его изучению. Ну, а если вы еще не знаете португальский язык, а, но хотите его выучить, я вас хочу пригласить на свой курс онлайн-курс португальского языка «Простой португальский». Я создала этот курс во время карантина 2021 года, и скажу вам честно, что моя одна из основных задач, и, так скажем, мечт, это не то, что даже задача, а это моя личная мечта, которую я хочу транслировать, да, то есть и вот она очень мне важна, она внутри меня как такой, знаете, огонек, который меня греет <laughs> даже в самые холодные португальские зимы. Мне хотелось чтобы язык стал доступен для всех. Потому что когда я, допустим, учила язык 10 лет назад в Москве, я ходила там в самые какие-то крутые школы, там при посольствах и так далее, тому подобное, э, вот было такое чувство, что это удел избранных, потому что, опять же, даже в Москве то есть в городе, в городе просто, который больше э, по своим размерам и количеству населения, чем вся Португалия, было всего лишь несколько школ португальского языка, и это было очень дорогостоящее мероприятие, очень затратное и так далее. И я помню вот это чувство, что как будто бы язык — это для избранных мне все время хотелось, чтобы язык это не был уделом избранных и был доступен вообще всем людям, которые живут в маленьких городах, которые живут в деревнях, э, которые живут в местах, где вообще <laughs> нет ни единого человека, который говорил бы по-португальски. И э, я создала такой продукт, э, который уже купила очень много людей, в том числе некоторых знаменитых людей, да, звезд шоу-бизнеса. И э, то есть я рада э, об этом говорить. Э, этот продукт купили люди всех возрастов. Я знаю, что некоторые подростки, э, точнее родители покупают этот курс, чтобы подростки готовились э, к походу в португальскую школу, и вот не было у них такого большого стресса. Э, мой курс покупали люди, которым 70 и более лет, и они говорили о том, что они хотят купить этот курс, потому что они смогут просматривать его несколько раз и повторять, то есть один урок там по 10-20 раз, что опять же невозможно, если вы будете заниматься с преподавателем, вам придется платить каждый раз за каждый час, чтобы 10 раз, допустим, вам преподаватель говорил одно и то же. А, в случае с курсом вы можете его купить и, знаете, на репите хоть сто раз просматривать. А, доступ я даю курсу на полгода, то есть за полгода вы там его можете просто просмотреть и выучить наизусть. Вот. А, у курса я сейчас покажу различные комментарии около 90%, то есть позитивного фидбэка, и это очень высокий результат для онлайн-продукта. А, и в целом я хотела бы сказать, что вот та цель, которая у меня была, я ее достигла. То есть я вижу, что португальский с помощью моего курса становится доступней, да, и любой человек, да, то есть с любым уровнем дохода в любой стране мира может его приобрести и использовать эм, ради своей пользы. Опять же, не буду скрывать, что есть и м, такие люди, которые не поняли, что это за курс, да, то есть э, было несколько человек, которые после покупки написали мне о том, что они не понимают, как м, на нем заниматься. Но опять же, э, тут важно такой момент уяснить, что это онлайн-курс, и если вы понимаете, что вы никогда не учили иностранные языки, и у вас плохо вот с восприятием информации, когда нет какого-то человека, который может вам что-то объяснить, потому что это онлайн-курс без поддержки, то есть там не будет у вас преподавателя, который будет отвечать на ваши вопросы и так далее. То есть если вы понимаете, что вам просто сложно усваивать информацию в таком формате, э, возможно, он для вас, ну, то есть будет неэффективным. Невозможно, а точнее <laughs> совершенно точно, потому что этот курс предназначен для тех, кто готов и может заниматься самостоятельно, вот, и может свои вопросы решать самостоятельно, потому что там в курсе я даю пошаговую инструкцию, что делать, если у вас есть вопросы. Есть прям даже отдельный такой блок, как искать ответы <laughs> на ваши вопросы. Я это все конкретно там объясняю, но вот и там нет, получается, такого вот взаимодействия между учеником и преподавателем. Поэтому, конечно, данный курс подойдет только тем, кто готов, может и хочет заниматься самостоятельно, без вот преподавателя, который будет стоять над, над вами, вас долбить, там, вас мотивировать, что-то заставлять делать. То есть нет, там вы будете предоставлены сами себе, поэтому да, он подойдет только для тех людей, которые готовы и могут э, вот выполнять такую самостоятельную работу. Также э, на сайте Wave Portugal будет ссылка к этому видео. Вы можете э, посмотреть, что это за курс, вы можете получить первый э, пробный урок бесплатно, где я познакомлю вас с собой, со своей методикой, со структурой португальского языка, объясню, как будет проходить обучение и так далее. Это очень важный урок, он не грамматический, потому что, на мой взгляд, <laughs> не имеет смысла вкидывать да, там, вот, э, в людей какой-то бесплатный грамматический урок, потому что грамматический урок вам не даст абсолютно ничего. Это просто как капля в море, когда вы не понимаете структуру, методику, э, каким образом преподаватель будет будет доносить информацию, каким образом вы будете работать в курсе, что вообще это за такой португальский язык и в чем там разница между европейским, бразильским вариантом, как это все взаимодействует и то есть как подходить к изучению. То есть вы можете бесплатно получить вот этот вот урок, который самый важный. Я в нем рассказываю о своей методологии, э, о том, как я подхожу к процессу, что будет в курсе, каким образом вы будете заниматься и так далее. Вот, поэтому подытоживая <laughs> вот это все мое выступление, очень я довольна э, результатами своих учеников, которые занимаются как со мной лично, так и с помощью онлайн-курса. Я очень благодарю всех за комментарии, за отзывы, которые вы мне пишете в личные сообщения, отзывы относительно этих видео. И еще раз, если вы планируете начать учить португальский язык и вам откликается то, о чем я говорю, пожалуйста, получите бесплатный урок по ссылке, которую вы увидите э, сейчас в видео, вы увидите ниже в описании описании. Э, абсолютно бесплатный, ничего от вас не требуется, просто отправить заявку, и вы сразу же его получите. Посмотрите его, так как он очень важный, и он полностью отражает мой подход. Если вам будет понятно то, о чем я говорю, если вам понравится такой подход, я вас э, буду очень рада видеть на курсе. Э, пожалуйста, приходите. Для меня <laughs> это очень важно, и чтобы как можно больше людей смогли выучить португальский в любой точке мира и в любое время дня и ночи с помощью моего курса, который называется «Простой португальский», потому что я учу язык просто. И мне важно, чтобы это было просто и было приятно, и между нами было взаимодействие, даже если эта наша коммуникация происходит посредством видео. Также а, загадываю подарки на Новый год <laughs> Дедушке Морозу, потому что я записываю это видео прямо вот в канун католического Рождества, и скоро будет Новый год. И я, кстати, вас поздравляю э, с наступающими праздниками. И если вам нравятся вот эти видео, которые я делаю, если вам нравится мой подход, э, если вам понятно, о чем я говорю, и мы с вами похожи по смыслам, я вас а, приглашаю на свой канал, который который я решила <laughs> открыть в как раз-таки канун э, вот этого нового 2022 года, где я буду рассказывать о психологических аспектах и стратегии иммиграции. И в целом я чуть-чуть приоткрою занавесу своей личной жизни, как я живу в Португалии, э, чем я занимаюсь и так далее. Поэтому, если вам интересна Португалия, в частности, и иммиграция как процесс в целом, пожалуйста, приходите. Будем с вами рассматривать стратегии и психологические аспекты иммиграции. И я буду очень рада видеть людей, которые хотят развиваться, которые хотят э, улучшать себя, стремиться к чему-то новому. Я хочу создать вот такое вот э, сообщество, да, сходных по смыслу людей. Это моя цель, это моя мечта, я загадываю это на Новый год и сделаю все, чтобы это сбылось и случилось. Поэтому я вас приглашаю, подписывайтесь, смотрите, уже есть первое видео на канале, которое посвящено тому, э, чего можно добиться в эмиграции и чего конкретно я добилась в эмиграции. И э, желаю вам в любом случае э, отличного Нового года 2022, чтобы сбывались все ваши мечты. И если такой мечтой для вас является изучение португальского языка, удачи, и если я вам могу чем-то помочь, пожалуйста, всегда обращайтесь. Ну что, дорогие мои, Альфредик, как вы видите, появился в нашем видео, не застеснялся, <laughs> не забоялся, <laughs> а появился в самом конце, чтобы пожелать вам счастливого Рождества и Нового года, наступающего или прошедшего, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Я желаю вам здоровья, счастья, чтобы все ваши мечты сбывались. Ну, а если вы решите в новом году учить португальский язык, вы можете это сделать с моим онлайн-курсом «Простой португальский», прийти ко мне на личные занятия или выбрать любого другого преподавателя. Самое главное, чтобы изучение португальского языка для вас стало простым и приятным занятием. Ну что, с Новым годом, Рождеством и até a próxima! Буан! И muito obrigado! Вот и Альфредик новогодний. <laughs>